Fala galera, tudo bem? O feedback, cara, do primeiro vídeo foi muito maneiro. Eu não esperava, eu tava morrendo de vergonha de postar aquele vídeo. Graças a Deus que eu postei, porque, cara, eu recebi muita resposta e muita dica já automaticamente. Espero que seja sempre assim, que a galera vai me ajudando. Eu fiquei amarradaça, super obrigada a todo mundo que entrou em contato. Então, tô aqui para contar Agora começou o casal a discutir ali do lado. Então, tô aqui pra contar que nasceu meu bebê, muito fofo. O nome dele é Nice to See you. É uma das ideias que eu já tinha tido e coloquei na lista junto com várias outras muito boas ideias que a galera deu. E essa foi a mais votada. Nos 45 do segundo tempo, a Simone Castro e a Luciana Wright deram uma ideia muito boa que era See You Around, que também, cara, caía perfeito. Mas o See You Around é mais uma parada para futuro. Acabei optando pelo Nice to See You, porque o Nice to See You é mais uma parada do momento ali presente em relação ao agora. Sendo que eu já comecei esmerdalhando logo de início. Gente, eles estão brigando, mas eles estão sentando assim, ó, enganchadinho. Primeiro de tudo que já rolou uma crise de identidade no início, porque eu não sabia se eu começava tudo com a minha conta que eu já tenho ou se eu criava uma parada separada. Mas beleza, decidi. Acho que eles estão representando, eles já sentaram em umas quatro posições diferentes enquanto eles brilham. Fui lá cadastrar o, o domínio, Aí cadastrei com uma extensão alternativa que é ponto .life, então é nice to see you, ponto .life. O que eu não sabia é que algumas dessas redes sociais não aceitam ponto, e algumas que até aceitam ponto não aceitam mais de 15 caracteres, ou seja, me ferrei. Ai, foi embora, graças a Deus. Rolou outra crise de identidade porque eu tinha que descobrir um ID, porque eu não queria usar um ID diferente em cada rede social. Então eu fiquei tentando um ID que fosse funcionar em tudo. Não consegui exatamente. Aí, cara, aonde dava pra colocar na STC.life, eu coloquei na STC.life. Aonde não dava pra colocar, voltou. lembra de nunca mais gravar assim na rua. Quem me salvou foi o underscore, porque eu tive que botar um underscore em algum lugar ali. E ficou uma parada assim meio Barney Stinson, mas foi o que funcionou, entendeu? Então vai ser nice to see. Wait for it. You. Então enfim, vou botar aqui na descrição o, todas as redes sociais que eu já criei. Não sei se tem que criar ainda mais alguma coisa, vocês podem me lembrar. Eles estavam se falando, cara. não entendi por que, que eles começaram a brigar. Estavam bem, estavam bem. Tô até curiosa pra saber o babado. E é isso, canal está criado. Agora eu vou começar a postar as paradas aqui principalmente no YouTube, mas vou divulgar também no Facebook. E vamos ver se eu consigo usar Twitter, Instagram e tal, porque eu acho que é muita coisa. Super, super, super obrigada. Nice to see you. Beijo. Tchau, tchau.